calentar mi pinche extrañación vino de golpe a balbucirse paquetando las tristezas. Venía y a encontrar lo que el almacén me horadaba, y a piensas que ensoñó para encontrarse un agujero tal de tal tamaño que en su adentro mi agujería que yo no dábamos no pie si nos hiciera sin final de donde arrastras pudiera refacharse nuestro hijos. Esto es lo que me queda que de tanta extrañación como es el Un hueco nada más ya me crujo del tanto temblequear de que ese hueco, hueco del mucho adolorarse me deshueque y ya ni Hueco, caer de Cano, ni mi Agujero, ni yo, tan deshuecado y vertebral, bolsito, que ni a madrazos la almará quisiera ponerse a recoger su proceso. Calidad y mi pinche extrañación, se fue de golpe, luego de extremanciar el que tantas gente. No le entendí mi madre de todo lo que dijo, pero sentí que era de cosas. A buena hora se te ocurre que venirme a coronar con lo pasado cuando te apuro ferretearme hasta por el alma. Si no fuera por tanto pinche del lago que lago, ya ni memoria ni aunque A mí sofre todo una mujer que desplazó en los ríos y desde entonces a puro pinche ardor me estoy enseñando. Mi lumbre en el final del almaraje, profitos cena, y solo el agujero está y estamos dentro ni el que y yo, mis palmiteros, a trompicones fondo, para por fin tener donde aventar el alma y de una vez escuchar la montaña. Luego de remanunciarme el esto, mi pinche extrañación se fue. A tales rumbos me aventó de lejos, el pura mutere en el cielo. E abren cupones, cupones que mis huecos, todo ya de ojerar hallado, o y sin huecate ya en nada, en que la abolición llevara. Es Dios que dice, lo de agonir que tanto escalza, pero el asunto es memoriar lo que el trocito del alma que va quedando de esta mujer y yo me mojo de cuando me oyancó y luego un un desmadre tal que propició la elevación de los canales y me modelo también que al rescatarme los huesos se me fueron hasta un deshuesadero tal, están, entonces mi agujería que yo consigo los y ya pudo pinche ya de los cantados del de extremahumado ya, ni un chinguito de lumbre en el almaje y sus retazos queda para alumbrar siquiera en huesas donde apunto del odio a esa mujer que causó mi armario y sacó de paso la una llagada me dejó y qué llagada, a luego un Sin nada de huesal y a puro lo gloriaré por siempre a esa mujer, mientras de del almar me queden, y uh, siento como ese cielo de agonir que tanto escalda, mejor ya de una vez me descerrajo el alma y a ver en qué lugar la montera ya mi triste corazón me aguanta nada. Y ya que en estas de morir me muerto, dada la misión, el último traguito mi agujería y yo nos lo echaremos. Embriagados ya las casas sano fondo, y por alto a ver en qué mujer del hoyo, Resurrecir como estaba antes del carajo, y este pinche camión de papá que ya no pasa, como que nada más un barranco hubo de la